breakdown lagu ini cukup simple, hanya ada opening, verse, bridge, dan closing. Kita mulai dengan membuka filenya. Pertama kita akan uh, pilih alat musik dan tentukan tracknya ya. Yang paling atas pertama ada gitar akustik di bawahnya ada gitar akustik lagi yang kadang-kadang saya pakai untuk merge nantinya lalu ada gitar elektrik di bawahnya ada bass di bawahnya lagi ada drums lalu ada suara voice-nya John voice-nya George paling bawah voice-nya Paul dan di bawah lagi ada satu track gitar klasik untuk eh, bagian closing untuk melodinya Lanjut ke bagian parameter, tempo 120, time signature 4 per 4, key signature C. Walaupun ada asli lagu ini di D, kenapa saya pilih C? Simple, karena suara saya nggak nyampe. untuk opening ini kita akan sedikit modifikasi nada dari gitar akustiknya. Kita mulai dengan buka piano roll, lalu kita edit seperti ini. Sehingga akan terdengar eh, ada nada yang berbeda. Setelah selesai mengedit piano roll, kita tutup. Selanjutnya kita hanya memainkan chord saja, dua chord per bar. Seperti ini. Di bagian elektrik gitar perlu diperhatikan cara strummingnya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk strummingnya kalau hasilnya benar akan seperti ini kira-kira bunyinya. Nah, untuk bagian belakangnya perlu kita edit sedikit karena di situ ada bass drum dan simbal. Uh, yang perlu diedit sebetulnya timingnya ya yang agak-agak awkward tidak pas di dalam bar. That boy took my love away. Oh, he'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy took my love away. Oh, he'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy took my love away. Oh, he'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy took my love away. Oh, he'll regret it someday. This boy wants you back again. Oh, and this boy would be happy, oh, just to love you. But oh, di bagian sini yang membuat saya memutuskan untuk menurunkan nada dari D ke C. Uh... Ah. Ah. Ah, ah, ah. kalau saya tidak turunkan dari D ke C di bagian sini saya akan kehabisan napas duluan